¿Sabes lo que pasa, compadre? ¿Sabes lo que pasa? Que mi, mi, a mí mi, mi, mi papito y mi mamita siempre me enseñaron que en la vida uno tenía que ser sincero. Siempre sincero, nunca vestir. Y también me enseñaron que uno siempre tenía que estar agradecido de la vida, agradecido de las cosas que el Señor te da. Siempre. Y sabe que, yo quiero ser con usted súper sincero. Y yo le quiero decir que yo, yo, le estoy súper agradecido a un hombre maravilloso, a un hombre que a mí me ayudó mucho. Memes malos que hago en PowerPoint. Ellos me ayudaron toda la vida. Ellos cuando cuando ya andaba corto plata, cuando me faltaba ropa, ellos me ayudaron. Ellos compartieron mi videos, aumentaron las reproducciones, los likes. ¿Te acuerdas cuando, cuando la me andaba ahí por, la, por los 500 suscriptores. ¿ah? Y ahora andan la 22 suscriptores, la luca y... Y sabe, compadre, yo, yo de verdad estoy súper agradecido de él. merecia ser E por sua a merece que Jesus é Cristo que nunca me dejó a y siempre estuvo al lado